На телеканале «Утыр новости» в студии Анна Космина. Здравствуйте. Президент Виктор Янукович в Москве с рабочим визитом. Там глава украинского государства встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Российская Федерация официально пригласила президента Украины к участию в неформальном саммите СНГ. Основные вопросы собрания – двустороннее взаимодействие, перспективы развития Содружества независимых государств и многостороннее сотрудничество. Накануне отъезда Виктор Янукович заявил, что между Украиной и Россией практически нет спорных вопросов, кроме газового, и выразил надежду, что и эта проблема проблема вскоре решится. А премьер-министр Николай Азаров проводит переговоры с европейскими руководителями в Брюсселе. Там он принимает участие в 15-м заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС. Украинский премьер обсудил внутреннюю политическую ситуацию в Украине с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин Эштон. В частности, речь шла о подготовке страны к парламентским выборам. Глава украинского правительства призвал представителей ЕС направлять на выборы столько наблюдателей, сколько они считают необходимыми. Власть Украины заинтересована, чтобы избирательный процесс прошел максимально открыто и прозрачно. В свою очередь, Кэтрин Эштон подчеркнула, что соблюдение Украиной принципов верховенства права – а также проведение прозрачных и демократических парламентских выборов сыграют решающую роль в процессе приближения к политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Европейские эксперты убеждены, подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом состоится только при благоприятных политических условиях в Украине, когда в стране будет по-настоящему действовать независимая юстиция и демократические институты. При этом специалисты пока не делают прогнозов относительно возможной даты подписания. Больше об этом в следующем сюжете. Подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – исключительно политический вопрос. Об этом заявляет директор исследовательского центра Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба. По его словам, эту позицию поддерживает большинство чиновников. Евросоюз должен знать, что в Украине существует независимая юстиция, которая не преследует политических оппонентов и работает по-настоящему демократические институты. Украина в интеграционном процессе. Украина в интеграционном процессе. Если есть проблемы в России и Беларуси, это второй вопрос с точки зрения оценки Европейского Союза, потому что эти страны, в отличие от Украины, не находятся в интеграционном процессе с Европейским Союзом. Пауза в переговорах должна пойти на пользу, говорит заместитель директора Института стратегических исследований Александр Литвиненко. И добавляет, за это время можно подготовить институты в соответствии к договору, чтобы после самого подписания не тратить на это время. А вот когда именно на соглашение появятся заветные подписи, эксперты спрогнозировать не могут. Говорят, для этого нужны соответствующие политические условия. Ці умови можуть эти условия могут измениться в любое время. Анализ нашей истории и наших политических реалий достаточно хаотичный и непредсказуемый. Пока договор об ассоциации имеет наивысший технический уровень подготовки. Доказательство тому – парафирование, которое состоялось два месяца назад. Но это только первый этап. На очереди подписание и ратификация, что займет не один год. Этот процесс и определит внешнюю политику страны. Саме підписання породжує міжнародне. Именно подписание порождает международное соглашение. На сегодняшнее время его нет. Есть процесс создания текста соглашения. Очень важна согласованность с международным правом. С момента подписания стороны обязаны воздержаться от действий, которые могут навредить объектам и методам соглашения. В практическом измерении, например, это означает, что Украине нельзя будет вступить в таможенный союз. Эксперты говорят, украинская власть должна быть заинтересована в реальной евроинтеграции. Ведь в первую очередь внутренний вектор политики, в отличие от внешней, спрогнозирован. Ирина Шевченко, Сергей Левтер, Евгений Степанов. Новости УТР. Сегодня украинские школьники сдали первый экзамен внешнего независимого оценивания. От результатов этих и последующих тестов будет зависеть судьба 330 тысяч выпускников. Руководство Центра оценивания качества образования предупреждает, важно не забыть принести на экзамен оригиналы документов, паспорт, приглашение и сертификат. Без них допуска на тестирование не будет. Если же экзаменаторы словят абитуриента с мультимедийным устройством, результаты тестов будут аннулированы. К участию в тестировании зарегистрировались почти 330 тысяч людей. Больше всего выпускников будет сдавать историю Украины, математику и обязательные предметы украинский язык и литературу. Тесты по этим дисциплинам будут проходить два дня подряд. Менее популярные экзамены по иностранным языкам, в частности испанскому, французскому и русскому. Чтобы поступить в ВУЗ, необходимо набрать 140 баллов по основным дисциплинам. В Центре оценивания качества знаний уверяют, на экзаменах все равны. Школы э, поделяем Рассадка абитуриентов и выделение личного рабочего места происходит с помощью компьютера. Программа учитывает дату рождения и пункт тестирования. Он должен находиться не дальше 50 километров от места проживания. Начинаются все тесты в 11 часов. В аудиторию следует приходить заранее. При себе разрешают иметь воду в прозрачной бутылке, а любые цифровые устройства категорически запрещены. Более 20% пунктов сдачи экзаменов оборудованы металлоискателями и камерами наблюдения. В случае выявления мобильного телефона во время тестирования результаты работы аннулируются, а поступление придется переносить на следующий год. І тільки якщо після цих Если после предупреждений человек оставляет у себя устройство, что не разрешено правилами, мы будем искать возможности его выявить. Такой уж у нас менталитет. Проверяем все исключительно на собственном опыте, а убеждения на нас не действуют. Старт внешнего независимого оценивания знаний 15 мая, а финальный экзамен состоится 7 июня. В Центре оценивания знаний обещают огласить результаты до 1 июля. Анна Золотаревич, Анна Космина, Анна Нерус, Алексей Кольный. Новости УТР. По Украине проедется Deutsche Mobil, автобус с учебными и игровыми материалами по изучению немецкого языка и культуры. Мобиль посетит 17 городов. Проект приурочили ко Дню Европы в Украине. Организатором выступило посольство Германии в Украине, а поддержали идею в Отечественном министерстве культуры. За стартом акции наблюдали наши корреспонденты. Литературное чтение, просмотр фильмов и концерты. Именно такую программу предлагают украинцам организаторы акции «Deutschlandmobil». Ее главная цель – познакомить украинцев с культурными достижениями Германии. Мы хотим поддержать тех, кто интересуется немецким языком и культурой с помощью книг, фильмов, интерактивных материалов. Такие же проекты мы делаем и в других странах, но в Украине это впервые. Очень приятно, что этот проект направлен на молодежь, которая в будущем будет жить в одной европейской семье. Министерство культуры подготовило рекомендательные письма, которые будут направлены во все области, с просьбой к местной власти предоставить максимальное взаимодействие для встречи организаторов этого проекта с молодежью и обеспечить безопасность и наилучшее проведение этого мероприятия. Дочь Мобиль можно будет легко узнать по яркой символике. Его маршрут начался в Киеве, потом через Житомир автобус отправится на запад в Луну. Иркутск и Львов. Посетит Ужгород и Ивано-Франковск. Дальше заедет в Черновцы и Винницу. После чего побывает на юге в Одессе и Николаеве. И завершит свой маршрут на востоке Украины. Посетит Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Кременчук и Черкасы. Но все же завершающая презентация акции состоится в столице 3 июня в европейской деревне. Этот проект самый большой, самый важный, и он проходит благодаря поддержке наших партнеров Министерства культуры. Его программа очень насыщена и интересна, потому что она включает в себя разговорные игры, развлечения, фильмы, которые направлены на то, чтобы лучше познакомиться с немецкой культурой и языком, также включает в себя чтение для тех, кто не владеет немецким языком. Организаторы подчеркивают, украинская молодежь интересуется изучением немецкой культуры, в частности, учит язык. Я знаю, учу на данный момент английский и немецкий. Чем немецкий пригодится в будущем? Э, ну, работать в разных компаниях, э, знание языков всегда полезно. Мне нравится дух Германии, очень красиво это. Все говорят, что английский э, на немецком э, English muss и Deutsch plus. Ну, понятно. И я думаю, что английское, конечно, это ну, для, для всех важно, но если, если знаешь немецкий, тогда это, конечно, это всегда плюс. Лозунг мероприятия «Открой для себя Германию». Поэтому каждый, кто раньше не был знаком с этой культурой и языком, сможет найти для себя что-то новое. Организаторы не обещают за три недели научить всех разговаривать на немецком, но уверены, что позитивные эмоции обеспечены каждому. Ирина Шевченко, Анна Костюченко, Юрий Гальченко. Новости УТР. Во Львове поставили памятник походному рюкзаку. Инициативу проявили студенты кафедры туризма географического факультета Университета Франко, а преподаватели поддержали эту идею. Вместе увековечили неотъемлемый аксессуар каждого путешественника. Металлический наплечник полностью повторяет форму настоящей походной сумки, поэтому каждый желающий может примерить его на себя. В день презентации памятника студенты устроили небольшой экскурс в историю, показали, как эволюционировал походный рюкзак от бесформенного мешка с ручкой до комфортной сумки. На этом у меня все. До встречи на телеканале УТР.